Olá, eu sou o Fábio Santini, diretor da Neteye. Aqui nós somos especialistas em melhorar a gestão de TI e a produtividade nas empresas. O uso da tecnologia está sempre crescendo, com isso o trabalho da equipe de TI também aumenta. Usar uma ferramenta de acesso remoto é fundamental para que essa equipe tenha boa produtividade e não perca tempo se deslocando entre os setores ou até as diferentes unidades da empresa. Mas outro ponto bem importante é que esse acesso seja feito com segurança e rastreabilidade, ou seja, definindo quem pode acessar quais computadores, se vai pedir permissão ao usuário ou não, e que esse acesso possa ser auditado depois, inclusive dizendo o que foi feito dentro de cada acesso. Bom, então agora eu vou te mostrar como a gente faz isso aqui dentro do NetEye. Aqui no módulo de monitoramento do NetEye, dentro dessa opção mosaico, nós temos a possibilidade de visualizar várias telas de usuários simultaneamente eu vou selecionar aqui para V4, ele divide a tela e eu vou eh, escolher aqui quais usuários eu quero acompanhar. Então, conforme eu vou selecionando os usuários, ele vai trazendo automaticamente a tela deles. Uh, também é importante comentar que a gente pode configurar o NetApp para que tenha que pedir permissão para os usuários antes de acessar. Então, esse usuário aqui é necessário. O NetApp está me avisando isso, eu vou dizer que sim, que eu quero e isso vai fazer com que apareça uma mensagem na tela do usuário perguntando se ele permite que eu acesse ou não. Né? O usuário confirmou permitiu, então eu consegui acessar a máquina dele. Se eu precisar ver uma tela maior, eu posso dar um clique em cima dela e ele vai me trazer isso maximizado. E aqui em cima a gente configura de quanto em quanto tempo a gente quer que essas telas sejam atualizadas automaticamente. Outra parte importante do módulo de monitoramento são as ações remotas. Dentre as diversas ações que a gente pode executar com o NetEye em cima das máquinas gerenciadas por ele, eu destaco o acesso remoto. Aqui no acesso remoto valem as mesmas permissões que a gente falou da tela anterior, ou seja, ele pode pedir permissão para o usuário avisando que eu vou acessar a máquina dele e só vai acontecer o acesso se ele permitir. É uma vez que o acesso é iniciado, a gente pode acompanhar a pessoa trabalhando aqui em tempo real, né, para dar um apoio, uma ajuda, um suporte. E quando eu coloco o mouse aqui em cima, abre esse menuzinho do NetEye, onde eu posso clicar em ações. Tem uma série de configurações, inclusive a opção de controlar a máquina para eu assumir o teclado e o mouse. É algo que não está não tá sendo feito nesse momento. Aqui também posso configurar questões de qualidade da conexão, até para se adaptar as diferentes disponibilidades de rede. Né? Às vezes a gente está acessando uma filial e a, e a rede é restrita. Em transferência de arquivos, eu consigo navegar uh, na minha máquina local e na máquina remota uh, entre as pastas para fazer download ou upload de arquivo uh, entre essas duas máquinas. Outra parte importante aqui no, nas ações remotas, as outras ações uh, são os processos, né? ou seja, isso aqui é, é, como se fosse um gerenciador de tarefas, só que da máquina remota, podendo ver o que está rodando, quanto de memória está ocupando, é, podendo até finalizar algum processo que seja necessário. Uh, portas são as portas de rede abertas na máquina remota, é, ou, ou, seja, como se fosse um netstat, só que da máquina remota. Mandar mensagem para um ou para vários usuários. Uh, executar comandos também, aqui vale explicar que a gente pode inclusive uh, especificar um usuário e senha diferente daquele que está rodando no computador remoto nesse momento, porque talvez precise de algum privilégio adicional para executar o comando que a gente queira lá. Uh, e até reiniciar ou desligar as máquinas a gente consegue remotamente. Um último aspecto importante é ressaltar que todas as ações que são feitas no NetEye nesse módulo ou nos outros são registradas para uma possível auditoria posterior. Percebeu como é possível agilizar o trabalho da sua TI, ao mesmo tempo que dá aos gestores um acompanhamento em tempo real de suas equipes? Isso tudo de forma segura e com histórico de eventos. Muito obrigado, até a próxima.